卒業生と一緒に演舞をしたいと思います皆さんからの大きなお手拍子と拍手をいただきたいと思います京介精一杯演舞させていただきますよろしくお願いしますチーム正門総会をさこい草皿さいさい構え ça, si t'as vu ça, ça. ここからは草加の名所名物を皆さんにご紹介したいと思いますまずは草加を南北に流れる川でございます Saia Santa, de Sassara, saia. Bana bana ikna! Yıl yıl tak! 祭りだ祭りだ祭りだチーム正門で笹原先生をお届けしました皆さんに大きな手拍子と拍手をいただきました皆さんのそれぞれの方を向いてくださいチーム正門でしたありがとうございました